Tudo bom? Eu já paguei o condomínio, tá? Faz tempo que você não me liga, tá tudo bem? Alô? Entendi. Já acordou? Ué, é que tá ah, tá você sempre que ligava, né? É, eu vou estar ocupada. Aí você parou de ligar, eu parei também. Escola de inglês? E aí? Tá, não precisa? Eu tô indo jantar lá. deixar, eu levo. Precisa de mais alguma coisa? Tá, tá, tá bom, tá bom. Pode deixar que eu levo. Quer uma dieta aí? Essa capa ela é sensível à radiação eletromagnética que é emitida pelos telefones celulares. É, então, quando uh, um performer ele veste essa capa e ele no, no, ambiente público ele encontra com algum usuário de telefone celular, ele, esse equipamento ele emite conversas pré-gravadas de outros falantes. A ideia é, é, é que o trabalho ele reaja ao uso do telefone celular. não é derrotada não, né? era né? é, eu cheguei lá, comprei na época, eu falei pra mim, como que não?